Oromiyaa biyya sana Oromiyaa biyya teenya wanni dhayneef gabrummaa jala jirtu Oromiyaan. Gaafii daa'imni kun gaafatu Oromiyaa yoom bilisoomti? Oromiyaa yoom gabrummaa jalaa baati? Furigaa gaafii gartee mara Oromoo laaltuu deebisaa isiitiif Oromoonni cuftinuu ifaa gaafannuu hin ja'a. Fincilli diddaa gabrummaadhaa itti fufaa jira. Wareega hadhaawaatu kafalame ammallee kafalamaa jira. Yaa saba koo, gabrummaan ilaa hanga ammaan tanaa maaliif qonyee uummata teenyaa gubbaa jiraatte? Yoom bilisummaa ba'an Gaafiin tuniifi fi kana fakkaattu dhaloota ammaatii mitii daa'imman guddina irra jiranii gaafachaa jira. Oromiyaan maal? Eeysatti argamni? qabeenyi isii maal faadha ollaansi eenyu faadha maaliif bilisa bahuu dhabde yoom bilisa baatiin gaa'etii daa'imman guddina irra jiranii gaafii tanaaf deebisaa dhabnee jirra hanga ammaan tanaa qabsaa'onnii fi sabboontonni gaafii tanaaf deebisaa hatattamaa sabni isaanirraa ee kanaafuu istuudiyoon laga mixee gaazexeffaa beekamaa jaafar aliitiin wajjiin ta'anii sooree isa abbaa gadaa durataa ulfootii fi durataa afidootiin wajjin gaafii fi deebisaa godhan keessatti deebisaa qabanii wal turtii gaariin isinii hawwa. sabaatti Oromoon eenyu jedhame akka biyyaattis eenyummaan Oromiyaadhaa osoon dagatameen gaafa Afrikaa irratti Oromoon abbaa biyyaa qofa osoon ta'in abbaa qarooma gafaatiis akka ta'e sirna gadaadhaatiin achitti ragaan biraanuu manafini. Maqaan baduu manna mataan baduu wayyaa jee gootummaadhaan falmachuun uummata kanaatis kan maddu bu'uura kanarraa hee. Lolli walloo akka muraadhaa fi harma muraar arsiidhaatis ta'e caliin calanqoo wanni mirkaneessan kanuma. Eega Oromiyaan Habashootaan weeraramtee Oromummaan Itoophiyyummaadhaan hagoogamtee asis ta'u Oromoon takkaa duwida shiireessee bitameen beeku. Kanaafis fincila ijoollee baalee gootummaa elmoo qilxuudhaatii fi qabsoo hidhannoodhaa tan achi asiitis maqaa dhadha'uun ni danda'ama. Namootan goomne kanneen abukaattoo mirgaa ta'uudhaan beekamanii fi umrii isaanii guutuu qabsuu bilisummaa Oromoodhaatiif gumaachaa jiranis miilanaan yaadachuun barbaachisaadha. Akeekin maxxan tanaatis hundee fi hoogganaa qabsuu bilisummaa Oromoodhaa tokko wajjin wal isin barsiisuudhaafi. Amat afurtamii oliin qaabsoo irra jira. Arrallee kaleenatti fakkaata. Kaleellee saafawa. jaarraa abbaa gadaa hambee inni jiraate osoo hin ta'in elmoo qilxuudhaatis ta'e waaqoo guutuudhaatii kanneen biraatis milanaan yaadachuudhaa fi keessumattuu hiccittii qabsoo tanaa takka takkaas milanaan adda baafnee abbaa dhimmaarraa hubachuudhaaf yaaddameeti. Bakkeen itti dhaladhe Oromiyaa bahaa kutaa harar konyaa gaaraa mul'ata baadaa kurfaa jallee arabdaa Eh, waldee raamnis ganda mutiir gorrooti. Umriin toora jahatamiin geessi. fidoodhaa durataa ulfoodhaatii fi sooressa Oromiyaa jaarraa abbaa gadaa mee ijoollummaa keessaniin eh, maal hojjechaa turtan gaafa baratanis ta'e qabsoon eegallatti ijoollummaadhaan waan hojjechaadhaa turtan akkam keessa akka turtan yoo nu Ani barnoota baadiyyeetti barnoota islaamaa eegaan fidee magaalaa barnota eh, barnoota si'anaa kan madrasaa mana barnoota eh, Itoophiyaadhaa sene kaabashaa kana sene achirraan gaa wanniin dur gaafaan xiqqaadhaa eh, biyyaan itti dhamidhe sanitti hunda hogguun biyya san dhufees natti mul'achaati dhufte jechuudha. Akkamittiin duuba saniin keessa dabre hundi qilee na taatee na keessaa gartee duuba gaa if wareegu qaabsoo godhutti na kaafu. Hogguutiin geeyilaraa tokko yaadadhe geeyilaraa keenya. Baruuyyee baruuyyee baruun baa bariisooyyee galgala baa galgalooyyee galgalli naan dubbate baruun naan mari'ate rorrohamtuu agarraan oromoo saba kooti kiyya garaan hammaate filate. akkan waa takkaan malatti ka'ee lubbuutti jira. Dantaa tanaaf kan nu achiin duratti gaa ijoollummaadhaan namoo hawwiidha qabaa. Keessaa mana barnootaatti gaafa guddattan maal ta'uu feetin jechaadha barsiiftonni gaafatanii namuu ijoolleen hundinuu hawwii isaanii ibsiti. Jaarraa abbaa gadaa isin maaliin ta'a jettaniiti hawwuu turtan ijoollummaadhaan? Ijoollummaa wallaahi wanni natti dhagahamuu turte wanna badii gartee diinni kun waan diina kee diinni kun uummata keenya godheen ijoollummaarra dhugee jechuu gargaaritti dhaga'e. Eh, raamis kana amaarri gaara mul'ataa gaafa xaaliyaan san ilmaaf ilma fuudhatee laga raamis bula. Eh, honyaa oborraarraa akkasii godaanee jila akka bu'e. Bakki itti dhaabbatu ganda keenya dhaabbata salphaan deemtu tuni waanuma inni gaafas nama kanya godhe hogguun qara'uus hoggumee hundaa olii nu duraa mul'atti saniif guyyaa tokko yoo gartee ummata kanaa halme dhiiroo danda'a jechuun yaadu ture. Gara biraatiin eh, warri dur isinii hojii baratanis eh, akka seenee sanitti gaafuu mana barnootaa jirtanuu waan takka takka hojjechaa akka turtan mana barnootaatti akka waan hawwisoo sochii takka takka qabdan jaamamee Akkasitti hingaa <coughs> nuti amatatti waliin kun waliin dhufneeti maallaqa hanguu xiqqishaa shilingii baafnee waan dhudhuganiif waan nyaatan kana bitnee ayyaana godhaa turre Eh, namoonni taphata namni sabni hundinuu dhufeetuma gaafatan guyyaa san taphachaa oola. Sanuma guddaa kana nama miliyoona kana <laughs> maaltu waan kana afaan kanaan akka gaarii sodaan dubbachuu nu dhorge andanyaa mangatiitti hin dubbanne bakka kubbaatti hin dubbanne bakka jedhaatti hin dubbanne hay maaluma inni haa wal gaa gurbaa kanaa Mahamad Ahmad jedhanii mana tokko wallaa huccuu takka uffannaa akkasitti waliin haasoyne akkasitti ijoollee teenya tani elementarii jirtu nama gurguddu mareeta qaba waan ati elementarii qara kana hunda gamataan isaanii ni beeka waan hundaa waan himaniif ni galtiif akkasitti waliin dhufnee aboo maal ta'uu qabnu maal akkamii waan kana jijjiirra jennee magaalaa keenyatti waliin qabne nama shantamii ol taana aboo asitti yoo waliin dhufne duuba bineensa kun jala deema maali taatee achi maali walii yaatan namaan dirree gubbaadha inni eete kun hanga taphata kun ni haasawa. E, kana dhaa warri gaafas hojii Abdii jara kanaan hojii ture jechuudha hojii isaa wajjin mariin akkanaa tun deemi wal maal akkasitti gaa gurbaan tokko karaa gursum kana maal farda abbaan diqeen darbate ammitti dhagaan darbate. Afaan kana nuu xiqqeessi namoorra walii galan afaan kana nuu xiqqeessi haafne hirriibaa haafnu haadaa miilaan dhaabbatee deemu jennee qaban haasawi. Akkasitti duuba gaa eh, maalitti birraa haamu. Baatii arafaa ta'a deemtu tana baatii sadii hafee fi baatii sadeen tana keessatti waan namni arku takka agarsiisamu goonee qopheessinee haa agarsiifnu uummata afaan keenya kana akkasitti egaa qopheeffinee horee gartee ayyaanaa sadii dhaqee jarra boobanuutu wanni qaba waan garsiifnu qabna jennaan jarri ajaa'ibaniitu haayidaa biraa jedhan summaa nu godhaa jenarra nam tokkollee nu malee ni dhaabbate jechuudha. Laakiin nuti wanni nuti dhagahamu ture qabbana boo orma kana naan uffita kanaaf nu yaamtanii nu hin jaani jennee harki keenya kun kana bobaa keenyee ooyesuu turre jechuudha. Akkasi gaafaanee afaan Amaaraatii fi afaan guyyaan arafaa kun maal akka ta'e himne jechuudha guyyaa akkami maaliif namni kabaja kanarraa kaanee gaa'e itti aansinee dhiichisa isin garsiifne dhiichifni kun nama boobaan galatee dhiichisa nama duulaa galee dhiichisa nama waan takka gaa'oma takka goggodhee dhiichisa jechuudha akkasii gaa dhiichisa kana fidanii irra dhaabanii sana oh, namni kun kan dhufe kun namni amaarri keessa jira namni hundi sabni hundi keessa jira ka'aniitu bogo'ee namni kun maaliif guyyuu nuun finne waan maaliif guyyuu kanatti nu bohaarsina nu bohaa'e. Sanboota akkatti intala walii kennanii fi abbaan intalaatii fi gurbaan intalaa kamitti addaan walirra intala walii eh, eh, maal? Intala butuu jedhanii biyya keenya jirti wanni butiinsaa hojii jira. Kuni kana goone akkasitti dhiiruma qolootti keenyee nama shan akka nama magaalaa gala yaa'uu goonee gurbaan tokko ka'ee gardaraan haratti eegeen jala butee nuti mixee yoo gurbaadhaan hanguma dandeessu iyyi jenneen hanga namni kun gartee kursii irraa hawu takka gurbaan itti gadhiisee iyya tokko itti gadhiisu baaraganii waan gartee namni kun hundi maal lafaa hafuun ta'aa jira hafuun ol hafuun ta'aa mijayyoo lafarraa harkisanii kasitti isteejii mana sinimaa kanarratti nagabaa mana sinimaatti ol baasanii achirratti gaawwanni eh, eh, argame akka namni kun maahu eh, ilma ifirraanfatanii akka waan haaraa amma samii gabbu'eetti namni sun guyyaa san akkasitti waan san daawwachuu turanii. booda nama boochi boo'insi kunii tokko fulmaidha jechuudha namni kun mogoo namni bu'ii mi'eeyyoon boocheessu. Akkasi fuudhanii mooyyee duraanuu finnee jirra mooyyee dheessinee fi mooyyee fuutee gurbaa ergite gurbaan dheessuma kiyya Ibrahim jedhanii eessumaan taafi amma akkasitti gaaguu mooyyee sanatti irkisan namni gaala gaalafumaa qabatanii goone waan tana warri beekeessa beeku goos ta'e gurbaan kun ispoortii godhaa miilli isaan ganagaa Ibrahim jedhanii. uuree mooyee rabba jedhe laa hawla walaa magaalaan qursiin caccabuu beekte jechuudha namni yaa'eeti garaa ilkabee hobla jechuudha namni kun nama qursiin raahanii gohan jechuudha qaamni keenya mana reefu qabbantiin irraa deemte akkasii haala jirraa baanee duuba agartanii waliin jenne numaatu afaan kana awwaale firdii fitti goone bilisummaa illee akkasuma jechuudha bilisummaa numaatu dhiise malee. silaa bakka takkaa lafaa haalee irraa namuutu oguu bakka takkaa waa ka'an jennan waliif hirmanne haroo silaa tunaaf hin jirtu jechuudha haallee irra dhaabbate kun hin jiru jechuudha numaa tuutaniis abbaan hin godhe hin dandamu jenna if akkasitti if jaarre gurbaa waan e, kana gaa afaan arabaa ubbata qotu dukkwaara qaba hedduu beekaa afaan kana gobii biiliin dubbattenuuf hima jechuudha arabiyya kana maadha bilisa baate jazaayirtu bilisa bahe kana keessaan duba nuti illeen silaa hoo saba kam ta'an yookaan haqa kana barbaanne nama sa'aatii miti jejjenneetuma wal yaadachiisuu turre jechuudha akkasitti egaa dubbii haala kanaan gaa hoggaa karaa yaadanoo maal hojjechaa turtan makiinaa fa'aa akkasitti akkasitti amma ga'anii dubbiin nuti nu nukkaate jechuudha aadaa tana haa mulli guyyaa tokko fooqii gubbaa kana billi tumee tumee tumee tumee tiin dinaa qabattuuti dirqii qabsiise. Ogguutuun afuufeetiin gaa ibidda qashatti akka qabatu godhee tijaaraa tijaaraan dhugee akkatti qashaa kiyya keessa deebbadhee ka'ee biraa kutee jiddu. Gara haadhi dhammaas dumartii teenya tana namnu namni hin beekne hin jiru. Akka hamatti namni cuunfamanii jiran jechuudha. Makiinaa hora namni teessisu hin jiru. Namni kottuu addee ol kootu taa'e iyyuu hin jiru jechuudha. Kan akkam goona. namni rakoo gad dhiifneeti dirree dhawaa dhaqee dirree dhawaa irraa hanga hawwataa dhufa jechuudha namni kun. Karaa kana keessatti ogdumee qaatan ka'eeti teessisa dumartii tana ta'aananiin deemta addiree dhawa deemtu tama bakka biraatti deemtu. Ayyoo kottaa. Ayyoo kottaa. Ammaas ni ka'a. Anga gubbaan kun oguu himu amaaree kun akkuma nalaala jiru guunan aan mafachi dhaqeeti kursii biraa taqullaa qabadhee maal oguu isaan ol seena kottu ayyoo taa'e. Sabooyee arra waan amaaree kun ijjumaan nalaalan. Kaana siifuun jijjiga gadhiifne jechuudha. obboota jefaafaam jennaa wuji jiga dhaqee ol deegu karaa kanatti ajaa'iba harka jechuudha. Numa haa numa ta'e namichi tokko naggaateedha warra baabbileeti. Yaa boo gurbaa na bira buni jechuudha waan ati ooftu kana. Wayiitu keessaa natti dhagahama. Qoottu idan na bira buni jechuudha. Akkasitti kana hunda akkasitti godhuu ture. Guyyaa tokko maal akkasitti dhalaa ol kabajaa dhufe kana. yaatinta kasiree jire dhaa jibitettee ganna qoree buusuu fedde jire ni haramaya zzz walee magaalaa keenya gurbaan hodhamoo guurratee araara osoo jennaan niin caccabsa mo'ata buusa kana ni deebifte jeen bakka <laughs> maal makiinaa ata buusututu lammata deebi'ee deebii jaartiin siree sii buufatte jechuudha addi ati warra isaati <laughs> akkasitti wanni ajaa'ibaa takkanaa sanaan dalagame jechuudha gaafa mirqaana nuti guyyaa san qabnu ajaa'iba jettaniin akkas eegaa rabbiin guyyaa tokko ta'uu numa bilisoomna. Xiqqoof booda deebinee eh, warra keessaniin wal barsiisuudhaaf eh, sooreessaa haati teessan eenyu jaaman? Eh, muuminaa eegoo jedhamti. Abbaan keessanoo nama akkam turan aangoon isaanii hariiroon Haayilsillaaseedhaa wajjin qabanoo maal faara hojjechaa turan Ε, απάγχεια. Gaafata alaan gaara mul'ataatii cabee suuraa waa'ees gacabee gaara mul'ataatii fi borraa'ees gaccabee nagara hammas kana goote san akkaataa amaaritti nama keenyatti miidhu kana obsuu dadhabee akkasitti ni harkate jechuudha. Mi'a sanii wajjin warrummaan biyyaa duulee amaaraa kan waldee raammet irraa fuudhanii hanga hoonoo eh, waldee meexxii fi jaajaa geessan jechuudha. Akkasitti egaa achitti eh, amaarree wanni dhume dhumtee nama torbaas booji'anii kaanii waan kana duuba eh, guyyaa san saba saatiin saba saatiin guyyaa san namni gartee eh, hafuura fudhate jechuudha amma san hedduu gargaaree dhahinsa kaama dhabanii amaara amma eh, tarroon tokko ganda seeneeti dunfura isaa kana qabee ala guure jechuudha jirri duudeera lorii keenya kana cabsaa bula akkanatti halkanii guyyaa horii nyaatanii. asitti egaa duuba kan hundaa'u kanama dalaga eegasii lammaan amaarri hombee isaanii beekaa nama kana yoo makaanee waan biraa goone wayii biraan dhalata waan sagalee nama jila kana qabu dhageeytii jila kana qabu akkasii gaaritti dhiheessee hayilasillaa sirriin turan kana قلبي قضيب وين ابو ربي قضيب keessanoo haamiti biroodhaa hoggaa himamu dollaba irra garagalchanii ajjeesanii jedhama. Mee dura dollabni maali? Dollaba jechuun wanta qaama summiiti baniiti namarra garagalchan jedhan gaafatan. Daammacaadha. Daammacaa Hoggaa sana duuba kaamni namaa kun summiin itti dabarte jechuudha. Kan irra garagalchanii isammoo wasaasaan fuudhanii eegas lubbuu qofaa keessa jira hogguu maayaa guddoo gahu. Maayaa guddoon tuni kiiloo meetirii kudha shan akkanallee taatu adaree irraa akkasitti maayaa guddootti awwaalan Sababni maali? Sababni ta'eef gaafa gartee eh, namni namni duule Kaan loon oofaa dhaqee kaan lolaaf dhaqee dachiin tun hundinuu qullaa turte. Lukkuus gaa. Amaaraa fincaa'ee. Amaaraa fincaa'ee. Akkamitti maal godhuu qabna? Akki godhuu qabnu dandeef ala kana meeshaa haa fidnu alii gurraacha kan nyaataa hanfaree biyya afarii fi inni waliin dhufanii akkasitti jabuutii dhaqanii faransaayii irratti gaa karaa addeen ta'iniin qunnamanii boonti amma Itoophiyaa amma dura bara kun kudha saddeetii fi saddeettamii jaha magaalaa beeljiyeem brukseelitti eh, waliin dhufanii nama tokko gaafa afrikaa keessatti mi'atti hin gurgurina namni nurraa bitu miliika haa ta'u namuutuu namni waa qabu milikitti haa gurguratu jechaadhaan akkasi gaafa san hongawanii galan waan kana duba ni qaba mataa keessa eh, raasma konnoon raasma konnoon wanni jiru Eh, ni Addis Ababaan dhaqaa jeen eh, sana shaggar kan finfinneen dhaqa jennaan ni jide jechuudha. Haamti birootu jira. Haamti biroo jeene. Yokkaan inni biraa deemu numa yaamala mata koo jedhaniin akkasitti waan sanarraa oofan jechuudha. Akkasitti duniyaarraa saba kanaan dabre innis nama gartee nama gaarii turee nama uummanni fedhu ture arjaadhaas eh, ammaas gaalammata sossoo'a kana jal jalqabu waan dura. qullubbii gaara qullubbii kan atitti eh, jalqabuu barbaadanii xiqqatitti gaa hin mijooynee fi duuti isaan lakkoofsa jechuudha. Eh, ammallee haamiti biroo eh, daran illee ibroo shaxaadhaa daran beekamaadhaa barruulee takka takka irrattis ni arkaa. Waa'ee isaanis xiqqoo osoo nu ibsitan abbaa keessaniif. Ibroo shaxaatiis Mee wakkoon itti deebiin dhugan ilmi namaa kun sabni hundinuu yookiin hundinuu wanna qabdi seenaa qaban afurii shantamii afurii baatii mee kudha shanii eebbisu teenya amata haaraa as waan sanii wajjin e, hanga gartee golmoo hormoosootti hanga bal'aa buuphaatti namni hoogganoonni kutaa har'a keenya amma raabadooriin jiraate nama dhibba sadii jechuudha nama dhibba sadii Waan kana ta'eef e, e, gaafa san ammaas si'an agartee biroo shaxaa san inni raabadoorii keessatti itti aanaa ture warra gartee calan qolol irraa tokko jechuudha. Eh, ajajaan waraanaatis eh, bakar waaree jedhanii eh, hayyuun ammaas nama kana waliin qabee dubbisuus roobaa galmoo jedhaniiti kan itti gajaarame ni jira jechuudha utaarra keessatti. Sanirraa kan ka'e guyyaa jalan qosan akkasitti duula silaa jalan qosan amaarri akka laafutti hin seenu lola turkii haamata sadi tura dhume amata kudha shan taa'e turkiin biyya teenya ama kudha afur akkana taa'e. zamana san keessatti nama dachiirraa galchiti turjii eh, namoonni gartee gantoonni biyya Oromiyaa keessatti jiran tokko tokko hubatti lallaatanii magaalaa harakana kanarraa bahanii nama kana gartee eh, qabsiisuudhaan nama kana warra ija qabu hunda dhaamsan jechuudha. Waan eh, saba adda addaatiin afeeranii dhaamsan. Nuun fiiguu taatiyaan sun nama kun soddomii shanii wanni harka turkiitti dhume jechuudha. Jeenni guyyaa san dhume. namni lola guyyaa san dhume lafoon guyyaa san dhume warri fardaa guyyaa san dhume fardii immoo nama galiitiin hurruma huffee eh, keessa kutee jechuun baaraddaa'ee fardi eh, lola keessatti kana hunda nama keenya irra musiibaan guyyaa fi misraa sun ni jalan ebo soddomi shanii hin deemte gaangeen dildii sun akkasitti eeboo addaan namni keenya ba'a gurmuraa qaba jechuudha beekoota darbe takka hin deebisu lamata sabiraa eh, tanuma jirtu sana darba jechuudha akkasitti dhabiinsa san eh, jira eh, bakka biraati bakka jira amaaraa kana qarqara gartee isa laaloo kanarra oofanii oofanii achiin ol gara galchanii bakka gartee qullubbii tanaan gara duubaatiin bakka namni itti gartee calanqololaa oole hafuura itti fudhatu hafuura baafatee irraa achirraa ka'ee ima calanqolti lolu kana bakka tuulloo jan taa'uu ture tuulloo jalaa dhufanii dhukkaasni itti baname uummata keenya hoggaa dhukkaasni banamu kun dhugaa murtiin citte boo'isaan diiniin duuba kutee nutti dhukkaasa akkasitti namni nafne dubbiin namni oromoo oh hedduutu amaaraaf gartee mimmiliqanii amaara kan daddarsanii moka keessa oofuudha oh, wallaalarraa kan ka'e ta'uu mala. Akkasitti gaalama kana namni kun damte gaafa odbaa dhufuus oromoon hin beekan kaanis gubbaa fideeti oromoo tana fidee kaanis sobeetuma walafaan dirgimnu hin hafne jechuudha. Ibroo shaxaa gaa kana hoogganuu turan jechuudha. Galolaa jalaan qooti keessa ture jechuudha. Mee isinoo eh, akkaataatti gama siyaasaa dhuftan wal eh, dubbannee jirra. Hmm. Yoomii fi akkamitti eeysaan gaara seentan mee eh, jalqaba qabsoo ta'e sinirratti chaalichaa nu. Akka ta'e wallaahi dubbiin tuni dubbii ajaa'ibaati. Wanni qaabsoo tana hogguu gartee rakkoon sitti dhufte hogguu diinni si rakkise haateeti. ija dunuunfatteetuma gartee urruma jaartii takkitti boochu suni hedduu hamilee na cabsisee dhiiroo akkamitti namni kun akkuma fedhe nama godha akka akka hangaan warakaan guyyaa san katabamte shiftaa kursii irra taa'u. Amaara shaambalaa digoo afoosii irra taa'u jennee firtibeetiin hundi wal lallaalteetuma waraqaa naa haa taban jechuudha. Waraqaa san fuuneetiin itti geenye Kana firraa dhiisii jedhan kopheen firraan dhuminnaan jaantii gaalla ayyee kana ittiin fufe maas oguun itti fufe ittiin dhajjee xabaqaa isaa amma lamaan nyaachisee hidhan darbee isammoo wanni naarraa gaffafamu kayyuun eega dubbiin tun hunuu itti masakkare. inni qabu darajaan inni qabu haarraa galafamtu jedhanii barreessanii galafuma san ammaas shawaa dhufanii warri isa kana simne mi'eessa dhufanii qorqorroo cabsanii gubbaa bananii namicha huccuma isaatiin afuruma isaaniitiin fannisanii eega du'e booda ifi fajjeese ragaa bahanii jechuudha dharatti ragaa bahanii fi dharuma kana yaa humna barbaaddee ani duuba anatti qaceenan jechuudha. Ana kana dha'utti seenanii duuba wanni baabura namni tokko tokko baabura koriin albeer qootiin buliin jedhanii waan yaada naa kennaniif e, akkasittiin duuba yeroo maaltu wayya jedhee duuba e, biyyi Somaalee sanallee fagaattullee ka'ee jira jibbaa ta'uu dhajee ka'ee akkasitti kaasoon deemuu hokkaan ammas cira dhufu. Bashee ammoo saqalee galamsa qabanii baatii sadii galamsa hidhaa taa'aa jiran darasaa kudha takkaa wayya. namichin keessum maa bira dhufe hunuma ammasaanii iboo ammasaanii gaangee naa gange amma nama kana dhaqee ilaalu malee hin taatu gaangee naa barbaade hin jeen akkasitti ka'ee galamsa dhaqe akkuma galamsa bakkatti gaangee hidhadhuuf naaf himanii ka'eetiin gaangee bakka san geessee biiroo enjeni shey musa jin ati wo mana ba dokani ibrahim jeni katin sene eh, sheikh ni du bana madulla chana ilmi dura qara shahana itin ti hasayati duba eh, nabi khawan dum nabi ko eh, ya ilma khiyya nutu kana sibu de goda te amare sida mata gubban faye hal khana kayda jirra jire duba kawwen qabati khaiti no jindemi duuba shiftaa taanee jiran naan jee wannumaa nan duraan qabu natti jabeessee bantiila natti hidhee hamileen tiyya daran jabaattee asii haanee duuba miijatan innee miijatan darbakoon darbakooroon caancoo innee caancoon caancoodhaan ammas biyya takka dha innee chiniin bakka jalla inni bakka jarri taa'u sana. ogguu dhayuu haraatti nu gara jechuudha nama karaan bakka karaa baay'inaan nu gara shiftoota barbaadayan akkasitti hariifama kana dhufne jecha kalama hariifa kana garree jechuudha boo ishee haqa mataa miti mata bira dhaqanii miti wajjiillee loluun hin danda'amtu nu deebisiin jeen akkati kaanee biyyuuma irraa dhufnetti miicata deebi yoggaa miicata deebiin immoo guyyaatti aanu magaalaa jira magaalaa tana baay'inirraa namni dhadhaan hambifnee dhalaa daa'ima harree meeqatamtu dhufee jira. nama kana hunda osuma magaalaa keessa taa'ee waa gurguratu bura keessa irra taasni qabnaan aboo wanbadee dhufe jedhaniituma akka aboo jara kana hunda daddarban nama hedduu qabeenya isaanii dhadhaa adda himaa waan adda addaa kana hundaa'u saanan ogaa ni waa gurguratu nama diinaa e- nama ajjeesu nama karaa deemu nama horii jila kanaan deemu yoo taate nama kanuma biraanoo biyya naatu ajjeese ilma maammira irraa ka ajjeese waajjira kanaa miti laalaa jenneen idaan isaan duruutu hayyachaa bulan jechuudha meeshaa kana hundaa'u humaa nuti gaadhaadhaa firanne daa'imaa firanne wanni takka wanni irra namichi jara kanaaf deebi'u nafni nuun jedha namichi matooraa qaba hayyatu bakkamtuman jarri mataan haabaanii biyya isaaniif dagalan haala inni egaa jaran hogguu hamsaalaqaa irra saasa dha'e ganama finjaanii hogguu baatan

gidee amaarri ogaadeen cabsee baalatti gaa duule jechuudha. Warri baaleetiis san namni shantam isaanii dhaga warra naannoo laga dhaaree qubatu ogaadeen waabee ceetti dhufee ammoo nuti qawwee bilaashi sumaaleen namaa kan nuti namni shantamman kun kaanii dhaarerraa kaaniitiin jara sumaalee kanaa wajjin mangtishoo dakanii mi'a horanii dhufan jechuudha. Isaanii gale kana amare dhaga'e jechuun maal. Akkasii kun isaanii dhagaa dhaareerra kubatee taa'u. amare kun torba namni torbaa kuma meeqa kuma kuma kuma shan isaa ta'a. nama guddaa duule amaarree ajajaan wanni hidhaatis kana fudhatee duule jechuudha. Hogguu laga dhaaree kana amaarree jaratti jara faana dha'uutti seene jarri ka duraanuu qophaa'e nama shantamiin nama jila kana addaan facaasanii dhalaallee mooyyee hiikkatee ani jafayyaa biyya isaan keessaan deemee arge nama dhalaallee hiikkate jechuu qabu. Akkasii amaari tokko namicha imaamatatti hidhanii koofiyaatti maranii gindiirri galchini. Ogguu inni karaa gindiir deemu usee buna infaansa karaa eeganii namicha ammaa gadhiisan rasaa. Ogguu rasaa sarara dhaaban gaangeerraa bu'anii jammaa miilaan. Qaddii qixxii egaa namichi ajajaa waraanaa gale jechuun gindhiiritti eh, galee saba kanatti gabaala keessatti eh, lolli faca'ee namni maqtishoo dhaqee aboo biyya Sumaalee tinqii fudhadhaa dhaqaa qawwee gaala nama namni bachoo eh, biyya nama sadii turkatee galee gaa Dhugaatti dhugnu lolasanis akkasumatti waliin nu oofee gindiiriraa nu oofee amna guyyaa shanii nu dhiibee gammoojjii nu fide jechuudha. Naannoo himeetti lafa dhiyaattu nama dila kana gaa nama sa'a gaalaa re'ee kan hunda buqqaasee dabarsee akkasitti gaa rabbiin irraa lolasanis ni dhaabee akkasitti gaa lola jalqabuu hin jira. Lola finci ijoollee baalee kan jeneraal waaqoo guutuudhaatiin hoogganamu ta'uu moo? Kuni kan warri gaafatanii warra Hussein Buneetiin hoogganaman jechuudha. Waa Hussein kana kun baale kuni gamana. Mhm. Gamanutti aanu kana afaan gana kun nurraa fagoo jira eegguu sana. Ani jara kanatti hin mhm. Sumaalee dhaqee jara kana jarri Sumaalee dura dhaqee. gara biyya alaattis deemtanii rakkoon isin mudachuu Kan dura gaama ani miilaaniin ani miilaan osoo hin deemuutiin maqtishoo dhaqe. Dhuggaanii dhaaboo warra dalloo hawaaqoo Wanni itti hidhamu ani ani nama lamaan harkadhe kafaraa deemu. Kafaraa deemu kanatti hidhaame jechuudha. Harreetiin yaa fudhadhee. warra dhanaan jira kanaan na gargaare akkasii gaanamni kun harkan kana galgala jalqabnee osoo deemnuu bullee ganama duuba gaafamatti shoomaan wasana Sumaalee tarkaanfanne wasana Sumaalee haguutu tarkaanfannu amma gaana na dhiheessaniiti na simatanii waan gaafatan nama kana hedduu jalatanii akatin booda gaawaa isaan. akasi akkasii arkuaanis gaanfa maallaqa illee naaf kennanii harree illee torbaatamatti gurguradhe magaalaa keessa hogguun dandeemu namni waa dubbisu gaarii miti isaan waan nulaan rakkatamame kana maqaa biiroo kana naa dubbisu harkaniitu lammadana qabanii darbanii achiin fuudhanii maqdishoo nageessanii maqdishootti illee namaan beekunumaan hime namni dhufe kun na hojii haasaweetuma fuutanatti hin deebi'u jechuudha. Akkasiin booda gaa'ee eegas baa hidhaa bahe hidhaa baanaa mangistiinis haala kiyya warruma baale kaniin ani himu kanarraayi eh, wanni shakkii fi asumaaleen qabdu irraa haqamte namni kun nama gartee qaabsuuf deemu jechaadhaan na beekanii anaa haala kana keessa jiru galloorraa namni iyyansa gartee eh, warra waa qoofaadhaa ani sumaalee dabarsu dhufe jechuudha eh, adam biloo jedhanii waraanaa hangaa wahii fudhatee akkasitti ani alimmanni amaanuu dhabamsiisuuf deema jee kana wayii baatee gaafas gaa gargaarsa harkate gargaarsa kana wajjin nama deemuu dhaban muktichuma keessa ala qabaatii takka beekuu daadarkaan irraa hin bahin kana malee namni dide namni maan hundinuu as karaa ni dide hamsaalaqoonni ni dide amma ala kanatu wanitti baratu takka mataalaqumma barata takka saffadubbaa jenni hamsaalaqumma koo barata jechuudha akkasitti gaa jarri kun hundinuu magaalaa kee takkuma akkana warra barateet yaamanii dadhaban bohaa orma kanaa wajjin yaa anis yoo namni kun hin deemin bu'aan takkan argamtu namni waan kana katabu hin jiru namni waan kana suuraa fuudhuuf hin jiru wajji deemuu qaban akkasittiin gaa haadhee haadhee gaafii raayifumaaf anaa deema jee hoggaan juugaa kaameraa dheertuu naaf kennanii san booda nammaas galmee naa akkasii gurbaa tokko wajjin gurbaa tokko wajjin duuba gaa biyya seenne isa waraana kana wajjin seenne. gaa biyya dho'inu booluma irratti amaanutti horii taa'aa jeen namni kun akka miidhaan dhaabbatee taa'aa jechuudha gonuti ol seenne. Nuti fi qabeelti fitte. Dheekkaa kana jaldeessa irraa dhooba kana jechuudha namaan horiin irraa bu'isinee fi nyaannee. Waan kana ta'eef ammuma haa waan gootan godhaa jedheen ijoolleen gaa. jechumaaf kanuma san kaatee miinoo barsiisan tana gaara hunda afanii akkatti hidhanii gaara gamaatti hidhanii dachitti hidhanii kaan awwaalanii awwaalanii tidhiisan. Ganama za'a lama boo'aa dhufe gaheedha. Har'a qaqqabuuf deema namaa sa'a tokko hambisuun ta'u. Akkasitti ka dura deemu hogguu jarri torbaa dura deema torban kun gaararraa ga'ee hin akkasitti ibidda sanirra ejjechuu sodaatanii duduba deemanii. amma dhalajaan jaan dhufeeti dirqiidhantee maa jedhanii yoggaarra jetan bakki sun aaroo tokko ol ba'e bakka jarri torban irra jetan sun aaroo guddaa tokko ol ba'e aara Ka oliin baqadha jiru mu'onni haata miiluma haata cufa gamanaas mandoo haatana haata achi jaayuu sooma haata. Akkasitti guddaa san keessatti sun eena gorti sun eena tokko jira akkasitti gaamaarri sun baqatee hooganoonni roobbiidhaan okutee helikopteriin eh, nageelle dabarsanii kaaniis eh, ormi kooniis baqatee namuu gara rabbisa baase kutan jechuudha. Osoo dadhabbii qabaachuu baannee guyyaa sana osoo namni kunillee eh, akkasitti laffa'ee gammoojjii keessa deemuu baatee gammoojjitti dhiyaachuu baate silaa farda gaala dhibba jamaarri baqatee irraa hojjechuu gaala sanillee silaa abbaatti ta'anii daadarkaa lama wal agarte jechu hakaraa deemu fi qabiyyaa harakka ta'e akkasii baatii lama nu dhaye jechu ganama ga'a lama dhawa gutee malkaa loon bu'anis ni dhawa jechu nama adaadi goota eegatuun barachuuf teenye amaatii hogguu igiif dadhabe warra qophilaa ofu kana Israa'elii fi Ameerikaa akka ta'an himan jechuudha gaafatan akkasitti gaa lola hamaa san keessaa rabbiin nu baasee uummanni illee nama waa xiqqumatti miidhame malee kamiin dhame kana qophilaa kanaatu bombee ni fi bombeen inni darbu hamtuudha jechuudha. Gaalli kun walitti bakkayyuu walee horee walitti qabama keessa buusa. Loon kun ni faca'an jechuudha gochi dutan muka keessa waan faca'aniif jechuudha. Gatuu hin dandeenye. Akkasitti egaa lammata baala deebi'ee baala ammaas gad wanna goona yoo lammata guutee binu akkasitti namni. nama keenyaadha. Namni mana ka'ee yookaan namni nama biyya Sumaalee keessatti mirkaanaan ka'ee jira. Dammaqee dhugaa Sumaaleedha inuu. sumaalee duruutu aroosha biyya inni dhayitee wal ta'an jechuudha arooshatti mangittiin itti Sumaaleetii Itoophiyaa walitti fidanii lolli akka dhaabamu jedhanii walii galan. Goonutu dhabnu amma deebi'a waraqaan natti dhufte anaa qaree afaan Ingiliziin katabbina. You have to to your country immediately ta'e Allah. dhugaa egaa akkas dubbiin akkana taate maal godhuu qabna. Haya nuti biyya sana maas hin gaafan nyaataas nu kennaa hin jennu qurxummii tana guuranna akkam laalta jenneen jira laaltichaan qurxummii tana nyaachuu nu dhorkitanii haya nyaadhaa jee namichi taa'aatee nyaadhaa jee akkasitti ijjennee uummanni keenya bishoo jiru nu yeroo kaambii godhannee shumoo teenyaas bishaan bishaan dhiinee dhagaa keessaa guurree akkasitti haala gaariidhaan jiraachuu seennee an ammas maqdishoo dhaqeetiin uummata keenyatti dhaqee aboo gaa dubbiin wata durii miti jarri gaafuun oliif deemti fi deemalli maali akkasittiin ka'ee magaalaa keessa walii yaanee namicha tokko tujjaara haa mana isaa kireeffanne naa isin gargaara haa jee warra wadii qondaala hunda bira nuun dakee nu gargaara jee akkasitti nu gargaaranii gargaarsa kanaa fi kabiraa ijaannee ammaas gadi akkuma akkana yaanuu diga biyya barreeffaan askarri biyya qabate namni ganama dhaqe ana ganama subii kulaa duratti hin eege qatitti gaa gaafa sharmaarkiin du'ee qabachuu jechuudha namichi inqilaaba godhe kun eh, maal jettaara gabeer jeniin yoo ta'e meetri takkaa cinaa ta'uun dhabu gabaabaa yoo irra gabaabaa korneelaa Hogguu eh, dubbii teenya dhaga'ee xinqii teenya timne akkana taane akkana taane akkana taane jenna. Nuti har'a amaaraa wal taanee jirra. Eh, Nagayaa sii miti diinaa sii miti jecha nuraa yoo fageeffatan namichi yaaduma keenya dubbate yaaduma nuti mataa qabnu haduraanuu feddagaa oollu kana kanuma kanuma nuu himeeyu. Egaa inni nuu hime duuba duuba baata boortiin qabnu kam jedhu gosa nuu katarre. qaariyee katan qaariyaan nagayeedutti katabne nagayeeduun boru fotoo bidadhaa jee fotoo bidannee itti kenne haya boru ni fudhattan jeen baadaborti baadaborti maaliidha. Ammaas uummanni tokko tokko hawaan Oromoo tanan feeneetu biyya Sumaalee kan feenee ture jechuudha askara Ifii biyya seenanii waa takka godhuun fedhan nama godhumoo itti dhiisan jechuudha. Akkasii gaajjarri urraan biteenya balleeysan namicha numaafuu facaasee fotogiraafa haleetti geessine dandaa jennu kenne ani kitti dhiikkise bu'a labaan maaliif haaraan beeka amma gaanuu akkana jiru nama kana kan nama dhabnee qawwee ni hafinne markabaan buufne eenyutti hin namni nama sadiin arge hajjii jedhin tokkoon dammacaa jedhan tokkoon abdii maama isaanii yanii jarata deen jarataa harkee boo isa yaajee boo hajjiin tana hajjiin namni gabroome bakka hajjii dhabu waan qabu hottaatti kaambiin singeetiin jarata deen kana kaambii geessichi boodan ammas nama guddaa keenya baalee dhufe kanii sidaamoo dhufee fi haararii dhufee magdi ishee cabee jiru kana kawaayee lolaa beeku barnoota fidan kana hundaa'u akkamitti finnaa biyya tana jeetiin. namicha agartee biyya Iraaq irraa bakka bu'aa ta'ee magaalaa anan jiru dubbisee gargaarsa nu fidee walitti gaa nama Maqdishoo nam torba kun Maqdishoo hanga barbaraa dhufutti maallaqa waan isaanii barbaachisu agarree jechuudha. Akkasitti nama kuma lama baasuu irratti ijaarranne eh, jechuudha sagantaa. lakin nama demu kana k'ee namni biraa dhufe jechuudha. Wanni tuni yooka gaariitti qorachuu baatan nama dhibdi. Namni kun hogguu xiqqoo taa'u nu harka utaalee safaaraa dakee safaaraa sumaaleetti harka kennee kaambii baafatee akkasitti dubbiin baqayte jechuudha. Amaariin hin beeku. Katamaayif irra guyyaa san shaaran waan guddootan waan xaxamee deemu kan ati quban qabne jedhanii shaaranii kasumaalee qaamaaraan beeku eh, ammaannu kana namni giree san keessatti waan akkanaati hojjetanii jee namni oromoo dhiyita bahaa tana namni guutan herra guut hin jiru akkasitti kaanee gaafirraa kaan egaa dubbiin baate osoo dallaya sibiilaan duratti hin jaarre mala haadha onnu jennee nam soddomii jahan baatii eh, oktobar eh, kudha torba bara dhib kudha sagalii fi torbaatamitti biyya Yamanii haanee Wasana Sumaaleetti buune. Dhukkaa Wasana Sumaaleetti buunu eh, horii dhabne gaala dhabnee waan dogoggora buun immoo namni namichaan immoo lafa mijooytuu kan eh, asabii fi leelaa jidduutti beeyta eniin beeku. lafa gaattee diinni itti nun beene itti nu buusi jenneen kuni asuma fideete eh, wannan nu buuse saahil jedhini kun harjittiin sumaaleeni. akkasitti haanee awwaaluuf gaalaas dhabi nama sumaalee kunis waree amma dogoggorri keenyitti as karaa qabna jechuudha. Haafii barneexaan akkasi. Wanni sibiila wanni koofiyaan waan biraati. Akkasitti gaanjarris Ameerikaa gurraachaa bu'e jennii wanni e, sumaaletti dubbii dabarsanii sumaaleen akka sossotee jechuudha sumaaleen. Maaliif haleelee inqilaaba godhan. Biyyi amma dura hin sakanne. hin qabbanuun akkasitti egaa nuu deemu kana nu marsanii nama tokkolleedha poolisaan wattaaddarri sun nurraadha nama tokko ramadaan jedhanii qadura shahida ta'e nuka isaa mudaasanii akkasitti ramadaan san dhabanii nullee noguu kallaan robbinaa kana gubbaa taphata. Makiinaan achii billeejjetti gamanaa billeejjetti karaa hundaa sunda hundaan akkatti egaa booda walitti dhufnee walitti dubbannee walitti dubbannee eegas walitti dhiyaannee itti himnaan gareen nuuf laata jechuudha. Gareen ni jita jechuudha. Gareen ta'u abadan mangittiin eega beeyte booda waan jennu hin qabnu geessu qabnu. Gariin namni dhabnuu haa jennu jennii guutti himnee amaaraa nuti amaaraatu nu darare ni beeytan isin magangalummaa isinitti baqannee jirra. Namni keenya guddatee biyya teessan keessa jira jennee itti dubbanna jechuudha. Akkasitti gaa warra kuun irra caalee qabeenya hidhan jechuudha. Hidhaa manneen irratti amata shanii bultii kudha lama hidhamnee. gaafa kaan duuba eh, nu eebbisanii gaa dhaaban jedhanii lakki maarree amma kanaa waan dhaagadhiifnu gudura wanne siyaasaa nuti dhageenyu eh, hanga hanga nuti harka qabannu haa ta'an yaada ijoollee inni himanii haa ta'u sunutti ni haftee jechuudha. Sunutti hafteeti kaanee hidhaa baane hidhaa baanaa roppilaa lamaan nu gati innaa shakkii roppilaa lamaa kan wal jala deema kun cinaan keenya roppilaa biraa keessa jira kun booda jira jechuudha. Kanaafuu malfishoon beeksanii. Hanbisoo Rayinaanii fuudhaniituma barandaa diyaat barreen geessanii namni guutee diyaat barree duuba namni darajaa qabuu fi qondaalonni kana guutanii jiranii diyaat barree himee himee himee biyya teenya biyya teenya wanni mala seentan baazaboortii maleen seentan biyya baatan biyya teenya baazaboortii maleeni mi'a qabatanii nutti seentanii dubbiin ta'isan hamtuudhaan ammoo isin dhiifne. bahan deema alas feeta namaa raggalaa feeta laffaa nuun jee akkasitti gaa nama makiina irraas rarra'uuniin harka jechuudha bahu laabiyyaas badha dubbiin akkasii miti nuti wanni duraayyaan nu isin mi'a keenyaa fi nu kana waliin dhoositanii haala mijjaaya bu'aa gartan nu gadhiiftan jechaadha yaanne ammoo nuti hanga hidhaa jirrus qaabsoo jirra ummanni keenya duraan kan isin jaalatulleen hammaati hammi nama keenya hidhan jedhanii hammaatee jira nuti dogoggora biyya keessan hin buune biyya obboleessiin biyya isaatti yoo dogoggoraan bu'an waa namatti hammaatu if qorrofeetiin akkatti mana hidhaa manni dhawaata kan irraan namni kun hogguu qaabsoof manaa boo hidhamuu beeka cabuu madaa'eet rakkachuu beeka ni du'a waan kana hundaatu if duratti tarreessinee kanarra tarkaafannee baqaabsoo jalqabne tuni sanirraa takkaan waan akka jijjiiramti dhufe hin jiru hin takka. Eh. Wanni nu miitee galii ta'e gaara gubbaa'e nuura bilisummaa gaara keenya irraa armaa teenyee agarra. Eh, Wanni sun ee akka illee nu goone. Eh, Fedhii teenya san yaada cimaa nuti qabnu san nurraan jijjiirame. Kutu lafaa utaadha jaarsini. Namni Itoophiyaa irraa hin waa qaban kun guyyaan kun arbaa arbaa dhufu walitti qabamee yaada tokko kan haaliif danda'een amaarallee hajaarrallee ol funyaan dho'ina je'ee dubbitee barwee guyyaa san torbaan san nuti rafne torbaan san laayibaraarii sumaalee ganama za'a lama seenetiin za'a takkatti ba za'a saddeetti seenetiin za'a takkabba boruus akkasumatti nuti deebi'a jaartiin ta ajaa'ibaatii kitaabaan ani qara'ee dhiise san kaartoona deebifti kaartoona deebifti. akkasitti arakifte rakkiftee warra raadiyoo maqdi shooqanii dalagu hunda yaamee dhadheemuu na gargaara jaartii tanarraa qabaayee alaa kullaan seenaan Oromoo biyya Somaaleen jirti gaafatan bakka biraan jirtu osoo dammayni jiraatee namni waa barate ilaalisan dhaqeeti tuuni wanti keessatti seenaan Oromoo achi jirti kitaabban gurgudan kuni biyya Itoophiyaa keessaa kan Oromoo irraa dubbatu hin seenu sanichitti jira. Gurguddaa hangana gahu. Anu sadiin harkadhe ittoo kitaaba hangana gahu sadiin. Achi maqtishoo nama bira kaayatee jaarsi duunaan jaartiin akka inni didde malee kitaaba sadii kaajaa'ame qabu gurguddaa. Akkasittiin duuba guyyaa san dura qophooyinee jechuun guyyaa sanitti gaaritti qophooyinee. Sooressa Oromiyaa jaarraa Abbaa Gadaa Somaaliyaa keessaa gara biyyaa deebitanii bahan qabsoomee yoomiif akkamitti akka jalqabdan eh, garas yoo naa deebitan takkammaas. Eh, duuba hidhumaa eh, bahuu keenya amata kun kudha sagalii fi torbaatamii shan baatii oktobar diidamii tokkotti hidhaa baane. Hidhaa baanee duuba diyaat barreetti nagaa hojii haasawee illee waan gara isaatii nuuf qabu haasawee biyya teenya barbaadanii biyya teenya barbaaddan jettanii nu hamartan jedhe nu biyya teenya. kanattuu nama dhabnee jibannina kanaaf nutti dhabnee jibee akkasitti gaanusiif gaanuma nuti akkamatti araarraa nu mashiitanii jiru gaggeessitan jenne yaadne malee amata shamanuutuu nu hiitanii yaadne namni keenya immoo osoo afaan sumaalee kana jaalatu soo sumaalee jaalatuuti raadiyoo kan afaan hin beekne bitee caqasaan jee akkasii gaa duuba jennaan gaa akkasitti if keessa deebi'ee jara dachaasaa jee makiinaa horuuf dachaasaa jee dachaasanii wanni jeen nama sadiin isinii godhe tokko jeneraal tokko meejera tokko shaamballiidha jara sana jara kanaa wajjin mari'adhaa isin kasumaa Itoophiyaan lolu dhugaadeen Oromoo oromo hundinuu waan takkaan natti deebi'a waan waa takka irra walii galaa natti deebi'a jee guyyaan arbaadha arbaa akkanaatiin nu qabee jiru arbaa akkanaa akkasitti gaafalee dhufne nutis eh, kahaanee taboo torbaan kun guyyaa ajaa'ibaati guyyaan kun jennee laayiberaaris maalee ganama da'aa saddeetii seenetiin takkabba. Intartii fuuteetuma biyya kaartoon darbiti silaa bakka sana deebisuu qabdi taaqeetatti ni deebifte. Akkati warra raadiyoo bira dhaqee egaa duuba xiyyoo kun guddaan kun hundi biyya Somaalee jira kana Jarmani, Itaaliyaa, maal kana hundi katabame yoommoo qaaftuun dhayxees kanuma akkasii jira jechuudha kitaabni. Ka Ingiliis kana kitaaba tokko fa'aa ilaa ammatti namni naa erguun dhabe jechuudha. Biritaanikaa jenna kitaaba sana. Biritaanikaa jenni ammaa kitaaba tokko jira Jarmaniin katabame. Kitaabni suni wanni Amaarri Oromoo godhe kiristiyaana hunda qaanfachiisa kitaaba Jarmanii katabame. Nam tokkotu doktora Jarmanii Suudaa Soodaanii. Eh, kitaabni sun amma gaana bira hin jiru biyya su'uudii jira jee akkasitti nuu hine jechuu biyya kaartoomitti. Kitaaba sammee barbaada kitaaba xiqqishaa jee hanga xiqqishaa afaan jarmaniin Amma maqaa isaallee irraa irraanfadhe maqaas naa himee waa hunda naa hime jechuudha. Duuba akkasitti kitaabni eeyisee jira jeete taarika Oromoo eh, Soodaan fi Somaalee bakka biraatiin agarta. Bakka irraatiin faca'ee jira Itoophiyaan kaan arshiibna itti awwaaltee sanduuqa keessa ta'a jechuudha. akkasii gaazexaa guyyaa sanii qophoine dhiyaanne anis qabxii digdamii sagaliin qopheesse yaa'ii sanarratti haasa'uudhaaf qabxii sana takkitti marratti narraa dhaabanii takkitti Oromoo irra tajjettu irratti hin dhaabbadha jechuudha. Taan akkasii gaalamni hin gammanne milqaaniin jiru dhaabbatte jechuudha. Tasanii awwanii narra dhufeef hogguu gaalamichi tokko kan dura dubbatu kan Somaaliyaa boohuun hogguu irraa bu'e anaatu harka baasee. hawwanni dhufeef Oromo jechaa kana nuti illee hin beeku turre ollaan keenyas hin beeku Sumaaleen hin beeku Afar hin beeku Amaarri hin beeku Amaarri gaabisee jira namoota hin beeku nuti isii tana seenaa teenya agarree maqaan keenya nu mul'ate haa awwaalaa baafne isa kanaan Sumaaleetti himee akka Sumaaleen nu wajjin beektee duba maqaa kana kabaju saniin dubbachuu fedhan. Akkasii gaa dubbiin dheertuudha. waan kanaaf hanumarratti hafnee cootoo kanaa hin fixin dubbiin dhaabatte haa ta'u immoo ka'uun keenya maalirraa ta'e jara OLF kana nuti golarraa jenna aboo eega golarraa dhuftan gaariidha amma ee guddaa OLF onni OLF hajuu gola jee mataan isaa gola jennaan jee maqaan eega gola OLF isin gola jettanii walii hidhaannee jabaa takka haa godhannu haa safaraa falastiin gaa ichi dhalattiin dhufeetuma anasitti isin hinaasofisiisu jedhe wanni feete dhuftu anaa isin irraa gaafatama kaati waajjiraati jena hojiin dhaqaanu jechuudha akkasii kaanee gaa waajjiraa isaa dhahimee dheeysa jirtire aboo jaraa himaa hogganoota keessan kaandisaabaa keessa jiru fedhu ra'iisa Itoophiyaa illee haa ta'uu himaa jedhe namichi naatu bakka takka bakka dhooyisaa jira kaastoodii jedhanii bakka namni tuyne achiin safiira kiyyaa fi safiira ana safiiraa fi ra'iisa kiyya malee iddoo ta'e abbaan fedhe laaluu hin kulfi qulfi qabdi. Naatu citti isinii tiisaa Kottaa himadha hin himan. Akkasii eh, isin warra inqilaabaa deemu jenni warra kuudetaa yaa deema taa qabu jenni. Isin qaabsoo hin deemtan jenni. Dubbiin sun hoggaan haala kana keessa baradhee garabshaan nutti taatee addaan kakaane hogguma sanii yaadan. Ammas baharuun faa wanni jedha. Jeneraala tokko as maraa qabna. Tokkos maarree qabna. Tokkos shawaa keessaa qabna. Kaan hararii qabna jedha. Hayi.

Eh, waltaane jechuudha. amagaa gaa elama oqiltuu kuni ka'ee seene. Dubbiin tuni uummata keenya dubbaatota gartee suria barate kan sabaana daree kana mataa wareersiteeti tokko isaan keessaa ijoollee fudhatee biyya seene maqaa Sumaalee Galbeetiin harar onni eh, bookee baalee seenee baaleen bookee dhufee akkasii biyyaa fidan wal beekan gurbaani beekanii Eh, elemoo fi isaan kana walitti fidee wal taasiseeyitu akkasii elemoo isaanittiidhaati. Maqdishoo keessatti jechuudha. Lakkee gaaratti elemoo faana hogguu seenan san jarri kunis seenan wannaan itti ulfaate gartee pireeshiin godha mana kaamatti sumaaleen tun jara gaggaarii jedhanii kana gartee wasaa malee waan dubbataniif jecha jarri duraan biyya seenuu kun isaan kana tokko nama fudhateeti dhaqee osoo baaleen dhaqiin mul'is kana fudhate. mul'is kana wajjiin baala seenaniiti baaleen bookeessanii bookeen harar dhufanii harariin Addis Ababaatiin Addis Ababaarraan maqaleessanii maqaleen wal dhaqan eh, yara eh, gartee Eertiraa kana dhufan jechuudha. Jara Eertiraa bira hogguu ta'u ammas hin taaneef isa jechuudha dhiiseeti ha'ee eh, wanna kute jechuudha. Soodaan dhaqee maatiin kun. Hoggaa soodaan dhaqu kuni kophaa hafe jechuudha. Maqaa warri warri Eertiraa immoo biyya keessa nuu dubbiin jalqabde elama baatanii miti elama kun qaabsoo jalqabee jedhanii ka'ii deemi jedhanii ajaa'iba namni wanni kun eenyu mul'is kun qabu kan afaan tokko hin beeku afaan Tigireen beeku afaan Amaaraa hin beeku Eertiraa ka'ee ee Ababaa dhufe Addis Ababaa ka'eeti bakka isaan jiran san dhufe hogguu isa inni boohee dhufu jarri kalee duruu isa dura kutan musiibaan itti bu'e gaajaraatichitti inni balaan buutee lolli guddaan bu'e jechuudha. Yogguu dhufu dubbiin dhumte elamoon jiru namuu shahidan akkati ka'ees malee dhufe nuuhi dhaabee walii qabu. Kana gaa qissaa kana naa himi biyyitti carcara akkuma jirutti duraan hin beekne eegaa gaa elama faan shahida tan namni beeke. Baandiraa hogguu harka baandiraa Oromoo Amaarri fuudhee deemuun tana namni ka'eetuma belchee lamni shaabiin osoo duraan beekanii ooyisanii maayisanii uummii. Kan liqimsanii akkasitti gaa dhufee naa hime aboo waa ka'e. Anis gaa warri muhaamaraa taa'uun akkasitti na fuudhanii waajjiraan geessanii na gadhiisanii dubbiin bal'oo keessan seenu. Akkasittiin gaa ka'ee mul'is fuudhee halkan qophaa'aa bullee huccuu jijjiirannee maawwistaa adii, shamiiza adii, goo'ii adii, imaamata adii, kophee adii. dhalaan Sumaalee hogguun isa gara Sumaalee keessa ol yaala. Annuun fooqqannuun jettee dhalaan Sumaaleen tun nama kana fee Islaama jaalatti duwwii jaalatan. Akkasitti kaanee harka isa dhufne ganama subii qorree maqdishoodha nama nuqman guyyaa sadii na Akka Akkati hogguu harka isa dhufne yaa rabbi guyyaa nannaqiniin jedhe magaalaa sana hundi hin dhabeetti. Mana hidhaa kaamata shanna hojji taa'e kaamata sadii taa'e qabaatii lama ta'e gaaltaqii jala ta'anii taphatan akkasitti makiinaan cabxaggoo nu garagallu argeessatti garagallu balestiraan bim kaddagaa jedhanii buunee ichi bullee isaan bariisaa dufan sijaaraa hoggoo lama tuuxeeti fuggaa isaan hojjetaan akka gaaritti qabaanii dhufan kaanii korree fudhata akka zaashanis seenne akka faranjiitti zaashanii ganama. magaalaa seenu. Maattee keenya bakka san jiru dhaqna magaalaa keessaa qabu. Yogguu dhaqnee olaatti dhooynu ni bane ah, isin lameeni ammuma asirraa magaalaa tana waliin haati waan namni jira tan magaalaa kana jala gad jira. za'aashiritti kalabbee jirra sanarra jirra jechuudha za'aashirii. Akkasitti jimaa binnee akkuma gaara jabuutii dhufee guyyaa sadii agabee guyyaa shanfaa agabe kanatti gaara jimaa e, lafa kana hundi itti akka lafa isaa jala lafa isaa rafnee xiqqasha shilim jennee hoggummaas jalaan bari waan ammas lafa isaa irra osoo yaanuu tulluu guule dhiblee tulluu guule halkan sadii guullee achirraa kaanee qondolo haarraa qondolo akkanatti adareen tura kan nama jiroo ta'e baxalq jetteeti magaalaa. Kasitti xiqqoo gasiinee bullee achirraa kaanee aawwadaay guyyaatti aanu sa'a shanii dhufne ammas aawwadaay aawwadaay boo haajii Hassan Beeytaa. hajaatam beektaa yeetiin gaafa dinagaateedha jimaa dura makkisoo dhufe kunoo qorqorrootani nuun jedhe awwadaa mirga dhiifnet achin qorqorrootanitti utaalle gurbaan jima gurgura jedhe nuuf yaamani ha'eetu magaa nama nuu fidee nama magaalaa sanii si <coughs> gaa mirqaannee uummata Oromoo illee nuuf yaamu seene jechuudha. Akkasitti baandiraa qabna tolfannee Hata kaana egaa shaabbaan dhawdee nama qunnamuu jalqabna jechuudha. Hawwataa jimaa keessa teenyee. Maqaan keessan eh, maal jedhamu tura akka dhaabaatti? Eh, maqaan dhaabaa OLF jedha. Mm-hmm. Shaabbaan OLF jedha. Mm-hmm. Shaa wanni keessumudaan keenyas OLF wanni deemnuun OLF amata lama dalayne kanaan biyya waliin sossooneen isi. Eh, waraqaa meeqaatan facaaf. Akkasitti egaa maqaan maqaan gaachi boodaan naaf kennan waraanaan naa kenne. jaarraa jee huun abbaa gadaa itti ta'e waan 77 78 78 waangeetti daandaa jaarraa abbaa gadaa bakka abaa yookaan OLF jetturratti achi dachaana gara biraatin odeeffannoon jirtu finfinnee keessatti jaarame hajuus ni jira eh, maqdishoodha hajuus eh, daran adda baasuudhaaf mee murni finfinneedhaatiif isin jidduu hariiroodhaa fi garaagarummaan jirtu maali? Hiccittiin takka tana taangaarraatti uummata Oromoodhaa biratti deebisaan harkatini asirratti mee ibsa caalaa naa halitan. Nuti duuba yoggaa warri wagguu jarri magdisho osoni golaa qabna jedhan ni gaafa. Gubbaa tokkootu warra baalee fi amma bunaa jedhanii hararii qaraasa. Isa naa yaaman hoo godhataa orma kana beektaa inni hin Haya fuudheeti akkasitti wanni illee hin qabnu beektaa kaa bitaa mataa waaqaa horii eenyummaa tana hin qabnu qulla qaamni keenya. Gidee san duuba Eertiraa fi Tigiree keessatti kanatti gaalolli deemaa jira. Nama kanallee baabura keessaa akkamitti dabarra jennee osoo yaadnu ta'u akkana fudhannee haa deem boorsaa bitadhee akkasitti gaa ejjumaa kana qaba haa deema hanga bariitti irra yoo rafan nama kaasan jeetiin hoggaa addisa baasee ganama hirribaa ka'ee maaliin ka'aa miti sa'aatiin bune akkasii gaa gurbaan ganda san mana mana isaatti bune inni mana wanni keessaa qaba markaa tokko keessaa mana qaba achiirraa leencoo nan dhufe akkasitti leencoo wajjin mana baharuu dhayne jechuudha kun baharuu dhayne baharuun Kan hawaasa uffatanii maali lama lamaan akkamitti kaabsoon taatii fi waan baaftootuun beekan. Amma kijaan aarmiin istiraagil qaabsoo mi'aa hin jalqabamuu jedhama. Saboo dhagaa hin jiru gabraa hin jeen. Eertiraan nama sadiitu miliyoon sadiitu amaara guddaa kan dakana isin jirtan kana folloosee jiise. Miti maali hin gabraa. Akkamitti nu dilli kun miliyoon saddeet jenna guusanii akkami miliyoonni saddeet akkana haasawa. Bootu dubbii miti hin jeenu. ati firraa gaa haasoyne mul'is kun haga deebi'u jedhe anaa hafe jara tokko na fidan uummata warra gartee dalagaa qabu biyya san keessa oggaa san keessatti wanni dhaabbate icaatu waan jedhan tana makiinaan akka dhaala kana dhaabbatti kun wanna fudhate teeppii maa waan dhawan tana makiinaa gartee dhawan tana tana faana hunda qopheeffatanii ijuma hurriin hin jiru namnummaan nama caqasu hin jiru humni osoo hin jee kana didicha magaalaa keessaa gubatan Mangittuun guyyaa koree horee lallabee mi'aadaa kudha sadi kitaabaa keessatti. Mangittuu kana kan dubbatu mangittuun amaara yaa jala keenya. Yerri namichi amaara. Yoo amaara illee ta'u tabiyaan amaara, hamallee amaara, wanni fedhiinsa amaara, hawwiin amaara, dhandhamnisaa amaara. Wakkaan akkana juugaa wanni takka illee akka hin jirretti biraatee kun oleen coni jira amma inni dubbisuu danda'a. Kun waan takka akka hin jirre. Eegee fi mi'eessoonii maarree. balaa qalaa kana malee manni takka akka hin jirre garree gaddeebinee iyyaafachuus seenne qawwee. Kate lamaa arkan. Lama wanni arkanne eh, raaj bira arkanne kun wanni jira keessa. Qawwee kilaash afran tanaa arkanne ammallee egaa qawwee biraa Hoggaa xiqqoo teenyee nu baddannoo dhooynee gaatarkaanfii gurguddoo fudhannee wanni damma isaan katabu tuni yoo harkaan tuuccasi gubbi jechuun inni amaara irraa dubbatu. Mucaan suni qoree siyaasaa goone akkasi facaafne hanga wallaggaatti waraqaan deemte jechuudha. Ohooyii tana fuunee waraanne jaamiyaa keessa namni irra kaayee caqasa jechuudha. Waan ajaa'iba ohooyiin tun naan tooraan cooraan nama sossoofte jechuudha. Akkasitti gaa haala kanaan nuu jiru dhufan jechuudha. Isaanii jaaramaya qabnan jenna. isaanii ala yaanadu kan ammallee qees guddinaanis jara kana nuu quba qabaadhu sibiraanaa jiraatan isaan ammoo kootaa seenaa gamtis oo hin laffe eegis hin gola taata walii idannaan jeen baaruu fa'a nin jeen cal hin jeen seenu isiin ala baanu feen ala baanu feen ala baanu haga ala baatan sumaaleen karaa danqattee jirti karaan dabranii hin jiru afadha hanga gaa sumaaleen tun takkaa cabtee takkaa yoo duuba deebitu jabuutii dhaquun hin dandeessine asumatti gaa waliin jiraanneet itin geggeessina jechaadhaan osoo jirru nu keessaa nama horuu jalqaban jechuudha dura dosoo bobbaasaa nama jana horan bobbaasaan kun akkaataan irraa beeka dura nutti dhufee jugaaratti dhufee amaya guddoon nu dhufee booda kophaa keetii miti oromoo biraattis laale walitti hidhaadhaa hottaa jennee isa kana duba deebifnee Eh, maqaleetti isa kana Tigree keessatti ramadanii achi jala baafatee eh, hara galamsoo kanaan dhufe isa kana gaammaatti ajajaa waraanaa goone jechuu gaafa eh, miti waan Oromoo malee dabshaa dabaa fi shira kana mataa keessaa hin qabnu koree siyaasaa inni koree waraanaa. Akkanatti gaa haala kanaan osoo jirru jajjabii qabatan. Jabii kana eenyu itti mataa namichaa kana gurbaa bobbaataa jedhu kanaan bira jira. Jablatiin tun gaaraawwan jirti gamas gara duuba jirti isii sana qabatan. Isii irraa ijoolleen baafatte lamaan na dhufe. Amma tokkolleen jira waan isaan haasa'an. Jaaketa wanni qawweellee almaaniyaa irraa Dubbiin teessanii yeroo kana isin jaarma tokko hin turre jechuudha. Nuti jaarma ifdande guutuu turre jechuudha. Namuu hin beekatan. Namni ara namni waan san hin beekne namni Oromoo oka gaafatan nu wajjin ture hundi ala kana ciisa. Kun inni shahiidee amma bobbaasaan kunneen kun Ugaandaa jira. Jaarmuma irruu hin qabne bara mataa miilatti ijaarame jechuudha. Isaan miseensa jaarma keessan kanaan tuudha akka jaarma kophaa soso'amu isaan duraan akka galaasaa afaan itti himan kabnaa qabna jedhan isaabaa fi finfinnee keessa ta'e Laakiin san dha'ineeti agarree akka homaan jirre akka caat malee homaan jirre agarree jechuudha. Lamata dhufanii damaa jenneen inni ala feena kan. Eenyu wayita san dura ta'an dhaabaa isinoo maal turtan mee caasaa daran ammallee bakka tanatti yoo itti Itti gaafataan ani pireezidaantii an soora isa guyyaa san keessattiisa. Eh, lammata mul'is godhan tiyaana mul'is godhan jechuun tiyaana. Hunga eh, horee torbanii qabna jechuudha horeen biraa horee adda addaa. Horee adda addaa qabaachuu turre jaarmama iftende jechuudha. Magarsaa barii faana maal turan? Magarsaa barii kana. Dhugaa osoo deemnuu gaamma magarsaa barii inni ma jira. Hoggaa sababa inni jiruutu ala yaana jedhama. nuti waa takka waan dhaabatee nuti hin qabnu nuti dhaaba kanaatiin dubba namni nagaa namni hundi ni jira namni addanaa buna kana keessa guutee taa'ee jiru namni hoggaa isaan dubbatan. Kottaa seenaan jedhan baharuu eh, irraa qabiiti hundi keessanuu dhaaba kanatti ilaalamu waliin if jaarreeti waan dalan dalayna lakkee ala yaadan. Hayyee eega ala yaatan amma gaasumaalee karaa cuftee jirti gaafa isiin xiqqashonurraa gahiixe ala isin baaftu. osoo yaanuuti gamma magar magarsaa bariifaa inni meeyixiin duubaa kanan dhiifne kaanee baharuu wajjin biyya bakka sanirraa kaanee karroo dhufne jechuudha. Eega karroo dhufanoo maaltu maaltu Dooktar Baharuu Tumsaa maaltu ajjeese laata? Magarsaa bariifaanoo akkamitti dhufe? Gaaffilee kanneenii fi kanneen biraatis dabalannee kutaa lammaffaa keessatti itti dachaanaati practice and gaarii isin hawwaadha. Sadarkaa tokkoffaatti kaaset viidiyoodhaa kan sooreysa abbaa gadaadha. Marsaa lammaffaa keessatti Dooktar Baaroo Kumsaadhaa eessatti eh, qufanii akkamitti akka dhufan biqilraa dhaabbate san kan waraabame raabsuudhaaf qophiin xumuramtee karaarra akka jiru isin beeksisa kan lammaffaadhaa istuudiyoon lagamteedha eega jaaramte umriin isii waggaa gabaabaa yeroo gabaabaa yoo ta'ellee hamilee guddoo labsa yaadaa hawaasa kanaafuu karooratti aanu keeysatti goota gootataa Elemoo Qilxuudhaa, Jeneraal Taaddasee Birruudhaa, Jeneraal Waaqoo Guutuutii fi fakkaatowwan akka isaanii sabboontota seenaa isaanii qoratanii qopheessuudhaan raabsuudha. Kanaafuu hawaasni Oromoo bal'aan bikka jirtanitti istuudiyoo deeggarsa yaadaatiin akka bira jiraatan gaafannaa. Kan kanatti aanuu kaassenni kun. galiin isaadha karoora baballaa akkanaa kan hojiirra oolchuudhaaf waan nu gargaaruuf jecha koppii godhanii walii raabsuun akka dhoorkaate akka nu gubattan isin gaafanna kabajaadha mura irratti hawaasni keenya bal'aan awurooppaa jirtan yaada kana manaamuurraa kaafamee hanga hujitti fassaruudha gargaarsa maallaqaa kan yaadaa kan beekomsaa nuu kennuu keeysaniif galanni keeysan bilisummaa haa ta'u jenna qabsoon itti fufti injifannoonni dhufti tokkummaan humna Dhiigni ilmaan oromootaa dhiiga bineensaa taatee harka qunqursootaatiin lafatti dhangalaatee kan jaraa yommuu dhube miidhuf manaa baatee warra garaan gurgure ishii nu nyaate. Warri bureedhaa yaate gooftaan irratti taatee mirga keenya sarbitee handhuura biyya keenyaa finfinnee nu darbitee sammuun barataa Oromoo ta'eer baataraa saasaa keessummaan alaa dhufee mana keenyaa nu baasa. Akkuma taaddee birruu akkuma bakar waaree maal yoo nu waaree. barattoota Oromoo barumsa irraa goofummaatti doofummaatti hambisanii ofirraa dhoowwu Oromoo jarri nu rakkisanii dhiira mirga saafan goli'umtoota jedhu ammayyuu isaan hin geenye nurra bubbuluu fedhu qabsoo diddaa gabummaa dhoksuuf olii gakkaatu ofirra bubbulchinu waraabessanu nyaatu amma yoomii nutti xabatu ofii gubaa nutti qabatu amma yoomii nutti xabatu ofii gubaa nutti qabatu.